बिहार राज्य के मुंगेर जिले के प्रखंड जमालपुर के पंचायत कलारामपुर गांव मुसहरी टोला में लगभग लोगों की जनसंख्या 300 के है घर लगभग 36 है यहां की महिला मंजू देवी का कहना है कि हम लोग के इतने जनसंख्याओं में भी लगभग 30-40 बरस से आज तक कोई शौचालय नहीं बना है इसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं अच्छा आपके गाँव में शौचालय नहीं है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे गाँव में चालीस साल से नहीं है शौचालय पानी बाढ़ आता है तो बचा ही जाते हैं झाड़ा फिरने के लिए एक बगल जेंट्स बैठता है एक बगल लेडीज बैठता है तो शर्म नहीं लगता है जितने हैं सबके ये शौचालय नहीं है मुखिया सरपंच के सबके बोले कि शौचालय दीजिए तो बोलता है कि नहीं पैसा जमा करिए यहाँ तब मिलेगा शौचालय से नहीं मिलेगा हम सोचते हैं कि शौचालय बन जाए तो बहुत अच्छा के बात है दूसरा खेत में मैदान करने के लिए जाता है एक बगल मर्द रहता है एक बगल लेडीज बैठते हैं मजदूर में क्या करेंगे बैठते हैं फिर हार पर टट्टी करने के लिए तो शौचालय के लिए कभी आपने अपने मुखिया से बात नहीं किया सर कहते कहते तो हैरान हो गया मुखिया नहीं सुनता है ठीक है तो हम आपके जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब से अगर हम मिलने जाएंगे आपकी शौचालय की समस्या को लेकर तो आप लोग हमारे साथ चलेंगे हाँ जाएंगे मैं चाहती हूँ कि कालारामपुर पंचायत के गांव मुसहरी टोला में जो मंजू देवी और उनके समुदाय के लोगों को जो शौचालय की असुविधाएँ हैं वो जल्द से जल्द उन्हें मिले और स्वस्थ भारत अभियान योजना के अंतर्गत जो लोगों को शौचालय की व्यवस्था दी जाती है वो जल्द से जल्द उन्हें मिले आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक कुमार के इस नंबर पर कॉल कर उन पर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें नंबर है nine four three one eight one eight two double five मैं मुंगेर बिहार से शीला शेख इंडिया अनहट के लिए